なんでまた借金なんか背負っちまったんだろう。おかげでまたクエストに行く羽目に。けど、高難易度のクエストに行ってドカッと稼いだとしても、その後は目減りする貯金に怯えながら過ごすことになる。やっぱり、安定した生活をするには定期的に入ってくる不労所得が必要だな。こんなことを言うと、アクシズ教へ入信しろと言われそうだが、俺はそんなことは絶対にしたくないビジネスだ。 日本の知識を使ってこの世界にはない画期的なビジネスを展開していくんだそうすれば借金だって返せるし今後の生活の心配もないさらに冒険者を雇って魔王討伐も目指せるみんなが幸せになれるじゃないかやっぱりビジネスはお金の力は素晴らしいってことでクエストは他の人と言ってください俺のことはお構いなくいや本当にお構いなくこの素晴らしい世界に祝福を ファンタスティック・デイズ